my well Да, да, привет, бля. Знаешь, я тебе звоню, да, знаешь? Зі студії, бля. Такие який нахуй ТСМ? Ти що, блін? Та ЗБП. Та, та. Та візьму тобі та в кишеню, бля. Ну що, давай. başla. Hadi gel. Сюда! Я не викинь мене за пізді. Ну це не що за п'єння? Я не викинь. Я який мене Я ж його бачив, на це бояць 2007-го. Пиши! нахер звідси пішли. Що за таке? Идите нахер! Чуєш телефон мерзай? Та пацани, та швидше. По-перше, я другий раз бензо до генератора зливати не піду. А по-друге, то вже ефір. Як ефір? Та що, б***ь, резче давай. В эфире ЗБП Ньюс в студии Владислав Зарецкий. Добрий вечір. Влад, у нас одна камера, ми не ТСМ. Ви дізналися про це першими. Вчора увечері у СМТ Винники помітили НЛО. В місті винники! Сьогодні ці ексклюзивні кадри саме для вас. Боже, що це? Це НЛО! О, ні, воно летить на нас! Вони прилетіли, щоб Воно прилетіло! О, ні! Ні! Отче наш, що єси таке? Жахливі кадри. А сьогодні у місті Винники помітили надзвичайну особу, яка помітила меділяцію з поміж інших громадян. Наш репортер Марія Луцишин з місця подій. Добрий вечір. Я веду прямий репортаж місця подій для високого села без обличчя розділює вулицями міста. Давайте запитаємо думку перехожих, що це дійсно. Добрий вечір. Добрий вечір. Що ви можете про це сказати? Вибачте, а ви хто така? Я репортер «Запитай міст». Я дуже вибачаюся, але я дивлюсь ТС. Спасибі. Ми дізналися думку цього чоловіка, давайте дізнаємось думку цієї дівчини. Добрий вечір, що ви можете про це сказати? Ви знаєте, я взагалі не в курсі всіх цих подій, але знаєте що? Я сьогодні писала важку контрольну з От в мене навіть є е, шпургалки. І знаєте, що що? Взагалі, моя подруга має такий класний шампунь. Вона сьогодні помила голову, і взагалі вона так смачно пахне, я взагалі в захваті від неї. А що знаєте, що я дуже пізно зараз вертаюся додому і думаю, мене мама просто заб'є. Ну от, не знаю. Може, ви щось хочете конкретне почути? ми дізналися думку цієї дівчини. О, це напевно не зараз. Давайте дізнаємося, що він про це думає. Hello, can you say something about it? What? I don't speak London. Sorry, my friend. Ось ми дізналися думку перехожу про те, що відбувається. Репортер Марія Луцишин для БК News, Влад Студія. Дякую, Марія. Це був наш репортер з місця подій. Дякую, Арчі. Я Артур. Мені по. А сьогодні в нас в гостях друг цієї незвичайної особи Андрій Жевчик. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас в нашій студії. Що у вас так холодно. Нам перекрили газ і ми палимо дровами. А вам холодно? О, От, то візьміть мій плед. Дякую. І так, перше питання. Що це за х**? Яка хуй? Ой, вибачте, це мав бути п'ятим питанням. І так, перше питання. Як ви познайомились? Ну, це дуже цікава історія. Одного разу я бродив по лісу, збирав цілий кульок грибів Потім треба було йти додому, але я забув кульок, а потім, потім він. Гаразд, це є дуже цікава історія. Як ви можете охарактеризувати це чудо? Чудо? А ми перервали коротку рекламну паузу. Ніжний йогурт чудо поєднує в собі смак соковитої полуниці та стиглої суниці і дає відчути любов близьких. Моє улюблене чудо. Ну, і так, Наступне питання. Це чудо зараз буде тут. Сценарез. Цього нема сценарію. Ой, здається, технічні неполадки.